Bom, é, a internet no começo dos anos 2000, na época do Mídia Tática Brasil, desses primeiros encontros que a gente fez, era vista como uma ferramenta em potencial para a transformação social. A gente claramente pensava a tecnologia para a transformação social, para a inclusão, é, para a subversão de uma mídia de massa verticalizada. É, então a gente é, achava que a internet era a ferramenta que a gente ia hackear os governos, que a gente ia hackear a mídia, né? que a gente ia hackear o sistema, que a gente ia hackear as instituições. de certa forma a gente fez isso, isso foi feito não só pelos coletivos aqui representados por esse mapa, como outros coletivos pelo mundo afora e pelo Brasil afora, que a gente não conseguiu mapear aqui. É, é, mas a partir de 2005, e é muito interessante que 2005 é o, ano do projeto da cultura digital com os pontos de cultura, em que a gente teve um desafio que era distribuir 100 kits multimídias para os pontos de cultura. E esses kits multimídias consistiam em equipamentos meta-reciclados para um telecentro, uma mesa de som, uma filmadora. É, acho que a meta-reciclagem foi uma espécie de hackeamento da inclusão digital no começo dos anos 2000. A gente está falando de telecentros, é, uma coisa de conexão e a meta reciclagem surge meio que abrindo a caixa preta mesmo do computador e, e pensando como que é, computadores que eram jogados fora, porque uma parte estava estragada, poderiam ser reaproveitados. Então, de repente, só a fonte tava, tinha queimado, você conseguia reaproveitar outras partes da máquina e construir uma máquina nova. Então, de certa forma, um, um, quase que é uma, uma, uma rea, reutilização mesmo de máquinas é, seriam de outra forma descartadas, né? É, e nesse sentido foi um hackeamento porque não só o reaproveitamento da máquina, mas os, o ato de abrir a máquina, de desmontar a máquina, de remontar a máquina. Então a meta-reciclagem trouxe isso tudo e além disso ainda trouxe o elemento da cor e da apropriação tecnológica. Então os telecentros eles eram coloridos, os gabinetes das máquinas pintados, é, as pessoas da comunidade faziam parte daquela aquela construção. Então, diferente de uma coisa é, verticalizada, em que o governo, uma ONG ou uma prefeitura chegava numa comunidade e jogava, está lá seu telecentro, a meta-reciclagem fazia um processo junto da comunidade, então era uma construção coletiva, as pessoas de fato se sentiam donas daquilo. Uma das grandes falências do projeto Casa Brasil que inclusive tinha algumas coisas de meta-reciclagem, era isso, porque era um projeto extremamente verticalizado. Chegar na comunidade, entregar o computador e ir embora. E a meta-reciclagem também colaborava para a questão do letramento digital, que seria como mexer naquelas máquinas. Porque na é inclusão digital você não, não pode pensar a inclusão digital é, só no ferramental, né? só dando a máquina. Você tem que pensar a inclusão digital naquela apropriação, como mexer nas ferramentas, etc.